gdybyś była miła, to bym cię pokochał. Goniłbym cię we dnie, śniłbym cię po nocach. Umykasz mi ciągle, jakże cię pochwycić. Jak schłodniałe oczy mam tobą nasycić. Zamówię Zamówię cię różą Zamówię Zamówię kaliną na pamięć uśmiech Gdy jesteś pogodna Wiem co twe kaprysy Dąsy znam też do dna Ty nie pójdziesz górą Ja nie pójdę dołem Odrzuciłaś miłość Ja jej nie pojąłem zamówię Zamówię kalino. Zamówię Zamówię cię różą Zamówię Zamówię kaliną Może Wraz z jesienią Moje Troski miną